Yo mensen, even een korte update. Ik heb nieuws voor jullie. Ik heb het namelijk zo druk met alle kerstdagen en met nieuwjaar... dat ik pas zondag de 13e weer ga filmen. Ja, zondag de 13e. Je kan me nog wel volgen natuurlijk op Instagram.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 Yeah.